うっす w h a t ようですコスケだかぶったぜ今日はですねついに温めに温め続けた企画を断行します、うん、まあそちらをちょっとコスケ選手じゃあ発表してくださいリフティングで42.199 <laughs> もう一回はいリフティングで42.195キロ歩いていきたいと思います行ってきます行きますこれが青春だよいろいろちょっと軽く説明していきたいと思います、はいはい でまず、まあ、安全第一なんで、はい、やっぱ普通の道路の歩道とか歩くんで、前から来たら普通に止まりますし、リフティングもやめますし、であとは42.195キロを1人じゃなくて、まあ、20キロ20キロぐらいで駅伝みたいなそう駅伝って感じですね、はい、はい、そうっていう感じでやっていきます、はい、でコンビニとかの飲み物なくなったりとか呼吸してトイレ行きたいとかはあのりますただ進むのはリフティングのみそう でですね今回、えー、まあ、川崎市からスタートしてそしてどこまで行きますかゴールはゴールはさえう絵の水間えの水間やってきましたえのすいまでちょうど40キロちょいぐらいいろいろちょっと迂回しながら行ったりするんで42.195キロちょうどぴったりぐらいになります、はい、なので江ノ島で、えー、まあ、どれぐらいかかるかわかんないけど10時間以上かかると思うんですけど、えー、まあ、これからぶっちぎっていこうと思います65分 ということでぜひ皆さん最後まで見てチャンネル登録、はい、評価よろしくお願いしますいやもう、ね、してくれなかったら俺らもうやめるから間違いねえわ <laughs> 頑張れ大丈夫か ということで、えー、じゃあ早速やっていきたいと思いますでね、えー、必要なのが前半どっちを行くか後半どっちが行くか、っていうのを、まあ、じゃんけんで決めますじゃんけんで決めていこうと思いますじゃあ勝ったら前半負けたら後半にしましょういきますよ最初はグーじゃんけんぽいはいこいしょはいこいしょはいこいしょじゃあ前半後半ね、うん、リフティングしてない方がカメラマンでやっていきますいやでもなんか前まで怖すぎたけどさ ワクワクの方が強くない今強い、ねえー、そして今回荷物はこの2つだけでいきますこちらね、えー、僕らのスポンサーから頂いてるバッグでだしんで今回使うボールがこれも僕らのスポンサーのボールですこれを使って、えー、ガンガンぶちかましていきたいと思いますこれはねフリースタイル専用のボールですやばいさあということでスタートしていきます意気込みをじゃあ一言放ってスタートしてください革命起こすぜ 脱くね今 <laughs> まあ温めていきましょう、うん、はいちょっと一瞬フリースタイルかましてあこさもう一回戻ってもう一回戻って進めないよそれじゃそれじゃ進めないよ <laughs> めっちゃめっちゃ中途半端なとこで準備運動してるいけね OK ルセロ余裕あるで。はいえー、今 300m ぐらい進みましたえー、っとやっぱりどうしてもリフティングだと歩くスピードが遅いねちょっとあの JK より速い JK より速いぐらい はい大通りに出ました頑張っていけるいけるいける頑張れはい信号です止まりますもうそろ一つ目の駅に着きます えー、ちなみにクレボの視聴者は結構知ってると思うんだけどコウスケは今こそフリースタイルサッカーボール一生懸命蹴ってるんだけど毎日でももともとやつは野球部でなんであんまりリフティングして歩くっていうのに慣れてないっぽくて結構今苦戦してるっぽいです <laughs> ちょっと気をつけて気をつけてまじ、はチャレンジ初の上り坂結構上り坂でも余裕だねでも多分これが後々響いてくるんだまあそういうことだ あそこにいるからカラスここ北北東北北東頑張れ頑張れ頑張れさあということでコウスケ第一拠点日吉に着きましたアクリルオッケーアクリルちょ一回中入ろうか疲れえっと今のところ出発地点から出て日吉駅まで2.8キロ約3キロ進みましたで40分で約3キロ進んで結構今のところはいいね。よしということでコウスケ選手いきます行きましょう とりあえずこれ綱島とかそっちの方まで向かいますよっしゃ頑張れえっと今かなり機材を予備で積んでるのでチャリンコサイドも結構しんどいですまあでも一番大変なのコスケだから頑張ってサポートしていきたいと思います晴れてよかったやべ今になってなんかこの先長えなって考え始めてしまったこれダメだろ <laughs> まずいです <laughs> 景色が一緒だと長いように 感じちゃうさあということで突き当たり曲がりましたもうちょっとで次の駅に行きますはいということで着きました綱島チャリンコ乗ってるだけなのに俺もこの汗今5.1キロ来ました余裕だな、ま、頼もしいあと10キロ15キロぐらいでとりあえず横浜まで行けると あゴミゴミゴミゴミよけたいうまい具合にいっておお <laughs> オッケーちょいストップこの辺通った方がいい感じがするかもねあの臨海公園らへんね、ああなってるしかも心なしかスピードが上がってるような気がする、うん、さあもう少し菊きにつきます なんでそんなトリッキーなことするすげえかっちょよ何これおっす入ってくんかいはかけてるってなこれさあキクナ到着しましたえー、何キロかな8キロあと2キロで10キロになります今のところ疲れはあのね疲れっていうか親指がちょっと痛いかも足のああじゃあそしたら行きますか9時15分はい 今いい時間なんで時間なんで順調に進んでます、はい、行きましょうかはい行きますおっと当たりますよデビルバットゴーストあれじゃんアイシールドじゃんどっから出てくんだよすごい味が出てんでこの家ちょっとカットで何がしたかったですか何がしたかったですか はい、えー、キックナと、えー、白楽の間の妙蓮寺の駅まで来ましただいたい1駅間どんくらいだろう2 3 0分ぐらいかなかなりいい感じのペースで相変わらず彼は進んでますブーストモード入れた方がいいうよこっからもっと暑くなるからね多分今日、うん それが結構ネックにはなってくる南中高足してないねまだまだやんなこっからやろ親指の調子はどうですかコス選手親指も小指になってる小指って何俺今ならトマト美味しく食える気がする <laughs> あ、こっち穴開いてるうわ、本当だ減りすぎて靴下に穴が開いてる わあそういう気たいだから俺嫌いなのサラダチキンさあ休憩を終え今のところ多分1 1キロ2キロぐらい、えー、果たして彼の足が持つのでしょうかっていう感じで多分まだ大丈夫だと思う横浜着いたら食べるよ食べる食べる頑張れ頑張れ田町まで早いぞ丹町まで結構早かったっす10分 でこっから横浜行く駅でしょ行くならでもちょっとルート外れるけど、うん、一瞬横浜一瞬横浜タッチしてでまたルート軌道に戻っていきましょう感じてるねる <laughs> 結構きちい さあということでとりあえずとりあえずのチェックポイント横浜駅到着しましたじゃあもう旅ピオカ旅ろはいはいということでリスタートしますレッツゴーあえー、ここに来て風がすごいことになってきましたであと若干雨が降ってきましたいいよめちゃくちゃ早くなってここに来て ばらここ止まれって書いてあるから <laughs> ここ止まれって書いてある止まれって書いてあるいい風やな。いい風で。はい、ローソンです。一回休憩します。はい、ローソントイレできなかったんで、他のコンビニ探します。探そう。やばい。日差しな。日差し。こんな。普通に歩いてもいいで。す。やばい。音がや、あと。 一息康介選手痛みと戦って勝ってください俺ペイン陸道だからさ <laughs> ペイン陸道だからあんまなめない方がいい地雷を倒してきたこの長い長いこの川沿いを歩いてきて今やっと保土ヶ谷に着きましたはいということで今保土ヶ谷を出ましたでこっから中間地点までもう 一気にストレートでいっちゃおうか頑張れ大丈夫かあー山 <laughs> さあ振り絞るんだ最後の力を22歳注意彼は真面目ですみたいな感じで書かないとあできたパイムパイムパイム おー塩結構ガチでガチで降ってきたねゴール目前でこれかよなんとか来たねやべやりました2時半過ぎた やったじゃんやばすぎるということでコスケ、え前半戦、えー、片道片道っていうか川崎から、えー、組王子まで2 0キロなんとかリフティングで乗 <laughs> りつきましたやばいねいやお疲れマジようやったわ じゃあついに後半戦ですねもうさ見て振っとる振ってるねこれねコンディション最悪であとやっぱチャリ乗ってて、うん、なんだかんだ足にきた、うん、俺は結構体力との勝負かもしれない、うん、結構俺は歩くの昔から結構やってるから、うん、多分速いよねスピード的にはちょっと速いと思う、うん、じゃあ行きますかじゃあ行ってきますよし あでもなんかむずいね渡った方がいい雨やばい、うん、ボール滑るわ普通にこれ、うん、要は暑さというよりかこの豪雨がねそうだねうんめちゃくちゃうめえマジで落とさねもうそろそろ神岡ですね 早いですねマジでいいようんあとなんか足首とかが持つかどうかぐらいうんそうねこれやばくね風と雨やばい風と雨やばいよ行くえ行くえやこれ途中で傘さ買うっていうのはありかもあカッパだカッパ買うっていうのはありかもちょっとやばいさすがに この調子がましたちょっともう個ぐらい行こううん楽に使うわオッケー進んでいくという俺が辛いってもうずっと同じ景色ずっとこの道だからつまらない、うん、ちょっとハイペース来てますね 来ましたねいい感じの難所が来てますそういいよいいよ危ない危ない危ない危ない危ないいやおおやばいおおアブドラ見せましょう これ使ってねとりあえず今ローソンに来てますね着きましたねやっとねやばい飛ばした飛ばしすぎた楽しかったあと大船行けば2分の1になるマジえじゃあ相当来たじゃん相当来たちょっと怖いねちょっと行ってみて、うん、やばかったらちょっとしばらく、うんうん、 あの奥にね今ね強風注意報って出てるんですようわ風きたてか映りめっちゃいいよエクスペリアでしょ g o p がもう暗さ的にねうん、今エクスペリアでうんエクスペリアいい感じですちょあの風の音だけ本当にごめんなさいって感じです、ね、おいこっち終わるぞおいおいおいついに半分超えますよついに半分超えましたよ終わるぞ量産もう無理だけど、えよかったのはね まず晴れたこと最初そうだねもう最初からそうそうそう最初のこの感じだった無理だったじゃあ泉にストップについてですねはい休憩しますもうねここに来てね今日一の集中力多分ミスったら結構事故っちゃうからでもさあっち暗くないあのねボールがね見えないんだよほぼでなんとなくで、そこに足を出して 感覚で蹴って進んでるみたいな感じで、今明かりが来ればちょっと前見たりできるんだけど、だからかなり今ペースはね落ちてます待って待って待って待って見てこれ待って待って待って待ってブリブリブリブリブリこれでギリギリやもんマジで見えいいね ただいま西鎌倉駅あと2駅あと2駅そうっすやばいやりきろう全部やりきろうって全部やりきろら。なんかあるぜ 千九百回でもなんかあったよ300円は来る <laughs> あと1.7キロだ行こう行きましょうもう行こう頑張ろうちょっとずつちょっとずつ行こう行こうはい行きましょうおいよ おのとこついてちょっくら写真撮って出発してやすもうそこやもうそこてか左行ったら海や海来てるもうこっち曲がっちゃうやる気出るなら曲がろう曲がっちゃおうこれ曲がっちゃおう頑張れ ださマジで赤信号マジであとちょっと本当にあとちょっとほらもう右は俺らがいつも食べてる江ノ島ラーメンやでいけもう あいつうことでリフティングだけで42.195キロ無事制覇することができましたやべえありがとうねいやありがとうそれしかないわ俺いやありがとうマようやろうって言って OK っつった 来てくれたよねもはや今回はリフティングをなるべく落とさずにとかじゃなくて、うん、マジなんかチャレンジしていこうぜっていうそうだねそういうところうちで42.195キロ怖かったし、いけないっしょって思ったけど、でもね、いけるよ、いけると思うリミットは結構簡単に超えれるからさ、みんなも。フリースタイルじゃなくて、多分見てる人はフリースタイル以外の好きなことある人いると思うから、それを存分に楽しめば。 こうなんか人が想像しているところとかねみんなが想像しているところを余裕でぶち越えて、なんか「やべ楽しかった!」みたいな人生を作れると思うんでよかったね楽しかった充実してたっていう感じでクレイジーボールでした See you!